My name is Leon and you're watching Leon Guerrero TV. So for today's video, uh, ikukwento ko sa inyo kung paano makakuha ng mga discounts at freebies kapag kukuha kayo ng bagong kotse. Yan, na nasabi ko ngayon sa previous video ko nung pinakita ko sa inyo yung bagong bili kong Toyota Wigo. So, ito na! Unang-una, kailangan alamin nyo muna kung anong brand at kung anong model ang gusto nyong bilhin. So, kung na-determine nyo na, ayun sa, in my case, ang gusto kong bilhin is Toyota Wigo kasi ni-research ko na yan basta kasi nga gusto ko lang murang gas, ay murang consumption ng gas kasi matipid siya sa gas at isa, uh, usually mag-isa lang din naman ako so okay na sa akin yung maliit na sasakyan and good for city driving so depende sa inyo mag-research kayo kung ano yung gusto nyong brand and model so para sa akin Toyota Wigo yung nag-fit sa pangangailangan ko sa araw-araw so yun pag alam nyo na hanapin nyo or yung mga uh, malalapit sa inyong branch like sa akin hinahanap ko yung malalapit na branch ng Toyota sa akin. Like sa, I'm, I'm from Dasmariñas, syempre Dasmariñas, Toyota branch sa Dasmariñas, Toyota branch Bacoor, Toyota branch Alabang, Toyota Manila Bay hanggang Manila Bay na uh, <laughs> naabot ko pero meron pa nga silang hindi ko na natanong pero dun sa mga branches na yon at dapat meron kayong kausapin na at least 2 agents per branch kasi ang iba-ibang branch, iba-ibang rate ang binibigay nila or para-parehas na SRP pero iba-iba yung discount na binibigay at mga freebies. At kahit sa isang branch pa yan, yung mga agents din, iba-iba din yung binibigay na discount at freebies. So, kaya ang suggestion ko, per branch, at least 2 agents ang kausapin nyo. Sa hindi mo kailangan pumunta direkta sa Toyota branch eh, or sa branch na yun. Meron niyang mga Facebook page. Usually, uh, search mo muna, nyari, Toyota Das Marinas, yung Facebook page ng Toyota Das Marinas, i-message mo siya. Pag-message mo, kung mag-inquire ka ng gusto mo, ganyan. Tapos, sasagot naman siya, then Toyota, kanya Toyota Bacon naman, puntahan mo yung Facebook page ng Toyota Bacol, message mo siya. Tapos punta ka naman ng Toyota Alabang, message mo rin yung Facebook page ng Toyota Alabang. Punta ka naman ni Bay. Yun. then eventually, habang nagpi-Facebook ka na, nagpi-Facebook ka na, lalabas niyo yung mga suggestions ng mga agents, mga agents ng branches na yon, ng mga branch na yon. So makikita mo na doon, ah, oh, so, ano, pangalan na ganito, tapos with Toyota Bacoor, ganyan. Makikita mo na yon so message mo din, gano'n. Isisasa, ang, ang magaling ka sa Facebook, sinasuggest niya na sa'yo. Kapag nagbabrowse ka ng mga uh, hinahanap mo sa Facebook, di ba? Sa Facebook, di ba? Tapos sinasuggest na sa'yo kung sino yung pupuntaan mo. So, gano'n. Kasi yung mga agents na yan, meron din silang binabayaran na sa advertisement or suggestions para yung lumalabas na kalagay sponsored para mag makita sila sa mga Facebook, uh, sa news feeds mo. So yun. So lahat, yun ang ginawa ko. Message ko lahat ng lumalabas <laughs> na agents sa news feeds ko. Then, uh, tatanungin ko kung, yan, kung magkano, pinakamalaking dis ang discounts mo, kung ano yung, ano yung mga freebies. Yan, nililista ko lahat or tini, di, parang tinatabular ko yan kung sino kasi ito naman si branch na to at si agent na to kasi minsan kahit kakilala mo yung agent hindi pa rin siya yung pinakamababa na dis, ang pinakamalaking discounts na ibibigay sa iyo so at mga freebies so ganon sa sa akin ang pinakamalaki kong nakuhanan ng discounts ay si Toyota Das Marinas which is na sa SRP na 758K na cash transaction sa Toyota Wigo G automatic na uh, Toyota Wigo G automatic ang binigay niya sa akin discount is 30,000 na pesos so magiging 728,000 na lang siya and yung mga freebies na binigay is yung set of tools which is included naman sa sakyan uh, ah, tint, car tint tapos yung uh, floor mats, and yung early warning device, car cover, and of course yung basic na 3 years LTO, 1 year insurance with act of God, and yung mga kasama na talaga kahit sa uh, uh, installment or dun sa financing. Pero kasi sa financing kasi usually ano siya hindi ka hindi hindi ka makakuha ng discount na ganun kasi nga depende yun sa bangko at dun sa in-house or sa in-house financing nila. Pero kasi, ang pwede mo naman renegotiate dun sa tingin ko at sa palagay ko, based naman dun sa isang kakilala ko na nag-car financing is, back financing is yung uh, down payment. So, kung meron dyan walang down payment, meron namang depends uh, 10,000, 20,000, 30,000 down payment lang. So, yun ang pwede mo ma negotiate and yung mga previous. Pero with regard to discounts, yun yung hindi ka masyadong nakakuha kasi nakaano na yan sa naka-design na <laughs> yung yung uh, installment plan at yung mga yun nababayaran mo sa sa ano mo sa uh, sa bangko. And usually nga, dahil sa, kaya pinupush ng mga agent usually na i-finance or in-house financing or bank financing dahil ang chismis, chismis lang to, is mas malaki daw ang to ang uh, commission pag sa mga financing. Mas malaki ang commission ng agent. And yung sa cash naman, sobrang konti lang. Minsan daw wala pa. Parang points na lang ang mapupunta sa agent yun ang hindi natin alam. <laughs> Kung totoo. Kasi minsan naman paawa effect lang yung mga agent. Kasi may mga ganong sitwasyon. So, ganon siya. And dapat maging ano, matyaga kayo sa pagtatanong. Kung feeling mo hindi ka na na-entertain ng ganitong agent, lumipat ka na sa ibang agent. Kasi, ano yun eh, dapat cash man or bank financing is dapat tinitreat niya lahat ng customer or lahat ng nag inquire ng the same. Kapag feel mo na pinupush ka nito masyado sa bank financing, wag ipilit mo pa rin na ano, kung may cash ka, sabi mo hindi magka-cash ako. Kasi yung ibang agent parang wala silang gana pag-entertain sa'yo. Pero meron naman mga agent na talagang kahit cash yan or bank financing, i-entertain ka. At kasi tapos minsan yung pag-agent na gusto mo, ikakash ka, sasabihin sa'yo, what, ibang financing niya naman kasi parang wala, wala silang stock ngayon, which is kahit totoo namang meron stock. May mga ganong kwento, pero hindi natin, uh, hindi naman mawawala yung mga ganong agent sa bawat branches or sa sa isang ganitong industriya. So yun ng mga yun yung naging experience ko sa pagbili ko ng Toyota Wico And yung nakuha ko is happy naman ako sa discount na nakuha ko at sa mga freebies. And yung agent ko napakabait at ma masika. So, so yun lang. Sana uh, makakuha kayo ng gusto nyong kotse, happy hunting, happy car hunting, and good luck, and mabuhay po kayong lahat. So that's it guys. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Don't forget to be awesome. No hate, much love. Peace out.